بطيء وبيع سابق عصري مانيش نعمل في الراب خاطرني مغصب نعمل في الباب كل كريه باهي اما توا مانيش لاهي لو انت على شناوي نعرف نجمر وانتوما مو فاكين بوستد كانك كاسو فيهم هاكم بوستد I'm gonna stay city. Fuck, one shot. One more. Fuck, last time five. Be clear. Don't push me next time. منين جي؟ زوز زوز زوز زوز زوز ثمانية طلع لك واحد طلع لك فكرة واحد وراك لا بوكو وراك اوكي ضربك ضرب من وراك هيك ولا ايه صحيح صحيح صحيح صحيح ايش قلت لك تجيب بلاك ون مور ون مور ون مور ما عادش تجبد نايف وان مور شفتوا شفتوا صحيح ارمي كيك سي توقف كذا نايس وان مور وات الريلودينج تايم نجم اني بعدها قدامي واحد واحد تخبي غادي يا فراخ جاتو What is this guy? Wait, is he insane? Five. Let's go. Low HP. Go plant. In mid. Eight. Wait, uh, plant. Nice. Grenade. وان بي وان اس يا ميكو ماي على بيهمني دي وضوح اي نمشي بركان ما الاخرى وات ذا فك الله عيني يا تجيب لي من الاخرى فور 300 كي يا سايد فور كل ايز يا رجل مش بيبينا يا رجل مش الاثنين ريت اوان كنت نازل عاد يا اخي ما خرالة فيه طيب مو طيب الفلنكر وانا فور الله يا راجل هاكر هاكر اخويا انا ديما نزيد في الدقه محمد الزفت محمد زفت محمد زفت